տվեք համառոտ ներկայացնել արդարադատության նախարարությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցների ծախսման վերաբերյալ ոչ ֆինանսական ցուցանիշները, քանի որ պարոն Ջանջուղազյանը արդեն ֆինանսական ցուցանիշները ներկայացրել է։ Ուրեմն արդարադատության նախարարության հիմնական գործառույթները, որոնց համար տրամադրվել են ֆինանսական միջոցներ, դա օրենսդրության կատարելագործմանն ու համակարգման ապահովումն է, իրավական ակտերի պետական իրավական փորձակնություն եւ պետական գրանցման ապահովումը, պաշտոնական թարգմանության հրատարակման եւ վերահրատարակման ապահովումը իրավական ակտերի օրենսդրական գերատեսչական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիայի հաշվառման եւ դասակարգման ապահովումը, քաղաքացիական կառուցման ակտերի պետական գերացման ապահովումը, նոտարական գործունեության ապահովումը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցումը, հասարակական միավորումների պետական գրանցումը, Սնանկության գործերով կառավարիչների որակավորման կազմակերպում եւ իրականացում միջազգային պայմանագրերի գործունեության եւ միջազգային կապերի իրավական ապահովումը եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերի ներկայացումը համապատասխանաբար կատարողական օրենսդրությամբ եւ ձերբակալված եւ կանոնավորված անձանց պահելու մասին օրենքով նախատեսված գործառույթների իրականացնում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման գործակն գործունեությունը, փորձակնությունների իրականացումը, վարչարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին օրենքով նախատեսված գործողությունները, ինչպես նաեւ վերահսկողությունը վերահսկողական գործառույթների իրականացումը ընդհանուր առմամբ նախատեսված էր եղել 12 միլիոն 400 12 միլիարդ 497 միլիոն վերջնական բյուջեն կազմել է 13.5 միլիարդ ինչպես ներկայացվեց պարոն Ջանջուղազյանը Ընդհանուր առմամբ մեր գործադիր իշխանության պետական կառավարման հանրապետական տարածքային մարմինների պահպանում ծրագրով նախատեսված է եղել 52 միլիոն 381 հազար դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 48 միլիոն 43 հազար դրամ, տնտեսումները հիմնականում պայմանավորված են գնումների ընթացքում ձևավորված ավելի էժան գներով, նույնը գործադիր իշխանության պետական կառավարման մարմինների պահպանման աշխատակազմերի մասով հոդվածն է, որ հատկացվել է 549 միլիոն 993 հազար, ծախսվել է 532 միլիոն 946 հազար, դա է պայմանավորված է տնտեսումներով հենց գնումների ոլորտում։ Այս ոլորտում ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ են, մասնավորապես նախարարությունը իրականացնել է թվով 185 իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներ թվով 2750 հա, պետական իրավական ակտերի փորձագիտական եզրակացությունների տրամադրում 621 իրատեսչական նորմատիվ ակտերի փորձակնություն գրանցում 3734 տեղական ինքնակառավարման նորմատիվ ակտերի փորձակնություն գրանցում ընդհանուր առմամբ գրանցվել է շուրջ գրանցման ներկայացված իրավական ակտերի 93%-ը 7%-ի գրանցումը մերժվել է։ Գործադիր իշխանության պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման կարողությունների զարգացման ծրագրում նախատեսված շուրջ 8.5 միլիոն դրամ է ծախսվել այստեղ մենք ունենք տնտեսում, որը պայմանավորված է նրանով, որ մեկ ծառայողական ավտոմեքենա ձեռք չի բերվել նախարարի համար քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ոլորտում մենք նախատեսել ենք 159 միլիոն դրամ շուրջ հա, ծախսը կազմել է 155 միլիոն, քանի որ պատվիրակաց պետության կողմից պատվիրակաց ծառայությունների շրջանակներում 4 միլիոնը չի ծախսվել եւ վերադարձվել է պետական բյուջե։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության համար նախատեսվել է 821 միլիոն 849.000 դրամ, որից ծախսվել է 779 միլիոն 954.000 դրամ։ Տնտեսումները հիմնականում պայմանավորված են գնման ընթացքում ապրանքների եժան ձեռբերմամբ, ինչպես նաև տարվա ընթացքում արկա թափուր հաստիկները, որոնց միջինում կազմել է 30 թափուր հաստիկ։ Դրա շրջանակներում ձևավորվել են այդ տնտեսումները։ Ոչ ծրագրային, ոչ ֆինանսական ցուցանիշների մասին խոսենք, սահմանվել է կատարողական վարույթների քանակ 130 1000 փաստացի իրականացվել է 142606 կատարողական վարույթ Կարժված կատարողական վարույթների թիվը սահմանվել է 45 ցուցանիշը 47375 է իրականացվել, ավարտված վարույթների քանակը 45000 է եղել, 47000 եւ նմանատիպ ծրագրային ցուցանիշներ, որոնք որ հաշվետվության մեջ ներկայացվել են։ Քրեական Թերևս ամենամեծ ծախսը նախատեսված է քրեակատարողական համակարգի պահպանման ծրագրում, մասնավորապես 8 միլիարդ 486 միլիոն շուրջ գումար է նախատեսվել, որից շուրջ 1 միլիարդը ուղղվել է արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի շինարարական աշխատանքներին։ Մասնավորապես ուզում եմ ներկայացնել, որ միջինում կառանավորված անձանց թիվը կազմել է 4650 մարդ, իրականացնել են բազմաթիվ ծրագրեր, մասնավորապես 203 դատապարտեր ստացել են միջին մասնագիտական կրթություն, 5226-ը ստացել են իրավաբանական խորհրդատություն, ինչպես նաև իրականացվել են թվով 193 մշակութային եւ սպորտային միջոցներ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Փորձագիտական ծառայությունները նախարարության ենթակա պոակում դրանց համար նախատեսվել էր 121 միլիոն 920 հազար դրամ, որից գրեթե շեղումներ չեն եղել, այդուհանդերձ ոչ ֆինանսական ցուցանիշներով 4591 փորձակնության համար կատարվել է 4557-ը, որը գրեթե նույն թիվն է։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի տողով մենք ստացել ենք 255 միլիոն դրամ, մասնավորապես հաշվետու ժամանակաշրջանում ծրագրային ցուցանիշը սահմանվել է քրական գործերով 2880 միավոր փաստացի կատարվել է 3219, գերազանցել ենք այդ թիվը, իսկ քաղաքացիական գործերով մի փոքր թիվը սահմանված 4000 ցուցանիշից ավելի քիչ է եղել հրատարակչական, տեղեկատվական եւ տպագրական ծառայությունները, որը նախատեսված է պաշտոնական տեղեկագրի գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրի, ինչպես նաեւ համայնքիների համար նախատեսված տեղեկագրի հրապարակման համար նախատեսվել է 336 միլիոն դրամ, ծախսվել է 334 միլիոն դրամ, մի փոքր տնտեսում ունենք այս ծրագրերի գծով։ Թարգմանչական ծառայությունները, որոնք նույնպես շատ կարևորում ենք, բյուջեի մասին օրենքով 122 միլիոն է նախատեսված եղել, գրեթե այդքան էլ ծախսը իրականացվել է, մասնավորապես թարգմանվել է 10569 էջ Արդարադատության նախարարության կրթական ծրագրերի շրջանակներում մասնավորապես հատուկ ուսուցման շրջանակների իրականացման համար հա- հատկացվել է 354 միլիոն դրամ, այդքան էլ ծախսը կատարվել է։ Մի փոքր ծրագիր ունենք աջակցություն իրավախախտում կատարած անչափահասներին գեղագիտական դաստիարակության ծրագրերի հիման վրա, դա մեր բարեփոխման բլոկն է, որը որ փորձում ենք ավելի անչափահաս դատապարտությունների գեղագիտական դաստիարակությանը միջոցներ ուղղել, մասնավորապես 14 միլիոն դրամ է նախատեսվել, 14 միլիոն 34 հազար, 13 միլիոն 703 հազար դրամ է ծախսվել, մասնավորապես ստեղծագործական կենտրոնում ունենք թվով 9 խմբակ, որի շրջանակներում տարբեր միջոցառումներ եւ կրթական միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Համաշխարհային բանկի ծրագրով կուզեի ներկայացնել, դրա մասնորով համաշխարհային բանկի եւ ծրագրով <clears throat> հատկացվել է մասնավորապես դատա իրավական բարեփոխումների վարկային ծրագրով 1 միլիարդ 97 միլիոն դրամ, որից 854-ը վարկային միջոցներից, 243 միլիոնը համաֆինանսավորման միջոցներից։ Այստեղ մեր կատարողականը կազմում է 24 միլիոն 24%, որը պայմանավորված է նրանով, որ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով նախկինում պլանավորվել էր, որ վարկային ծրագիրը կշարունակվի եւ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կդրամադրվեն, այդուհանդերձ վարկային ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում չի դրամադրվել։ Դե այդ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են դատական համակարգի կառավարման վարչարության իր ուժեղացում, դատարանների շինարարություն եւ նմանատիպ գործառնություն։ Նույնը մեր դրամաշնորհային ծրագրերով կատարողականը կազմում է 124%, դրամաշնորհային ծրագիրը ավարտվել է 2013 թվականի հուլիս ամսին, ավել կատարողական, ինչպես ներկայացվեց գլխավոր գանձապետը պայմանավորված է նրանով, որ ծրագրում ի սկզբանե պահեստավորված միջոցներ են եղել, որոնք որ ծախսվել են ծրագրի ավարտին, մասնավորապես դրա շրջանակներում կապանի դատարանի շենքի ավարտ, ավարտին է հասցվել եւ համապատասխան տեխնիկական հսկողություն է իրականացվել եւ բազմաթիվ այլ միջոցառումներ են իրականացվել, որոնք ներկայացված են հաշվետվության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ այսքանն է հարցի հատկացումը։ Շնորհակալություն, պարոն Քրմարյան, եթե կան հարցեր, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Բարոն Ալեքսան շատ կարճ հարց կարող եք նաև չպատասխանել, բայց ուշադրություն եմ հրավիրում ուղղակի։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ դատական ակտերի հարգադիր կատարման բնակավարում կան տնտեսումներ, բայց հենց 2013 թվականին ինքը ստացել են բազմաթիվ փողոքներ իրավաբանական եւ ֆիզիկական անց հանդիսացող տնտեսվարող սուբյեկտներից, որոնք բողոքում են, որ իրենց պատշաճ կարգով դատական ակտերի հարգադիր կատարման բարույթների գործերի մասին ծանուցումներ չեն ուղարկվել, բայց հանկարծ ոստիկանությունից գնացել են նրանց հետևից եւ ասել են, որ գիտեք, դուք հետախուզման մեջ եք, որտեղ չեք ներկայացել ձեր գործով բարույթը։ Եվ դա մեկ չի, մի քանի չէ, տասնյակներ է, ես խնդրում եմ դրա վրա ուշադրություն դարձնել, որտեղ կարծում եմ, որ պետք է եթե կան ֆինանսական միջոց միջոցներ, որը նաև բարդավոր են պատշաճ ծանոթություններ իրականացնելու, որ որոշ մարդիկ չհայտնվեն ոստիկանության հետախուզման ցուցակներն եւ հետո բարդություններ ունենան։ Շնորհակալություն ինքնակարծուն հարցադրման համար, իհարկե եթե կոնկրետ դեպքեր լինենք ավելի մանրամասն կփորձենք ուսումնասիրել, բայց այդուհանդերձ ուզում եմ նշել, որ արտադրություն նախարարի կողմից հստակ հանձնարարականներն են տվել նախարարության կառուցվածքային եւ առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից հստակ վարչարությունը պահպանելու եւ ինչպես նշել եք, տեսել եք կառավարության ծրագրում ծրագիրը անվանում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ արդարադատության արդյունավետ համակարգ փորձելու ենք անել այնպես որպիսի մեր վարչարություն արդարադատության վարչարությունը այդ բարեփոխումները հասնեն յուրաքանչյուրին, յուրաքանչյուր ընտանիք անպայման ուշադրություն կդարձնենք այդ հարցին։ Պարոն Ջանգիրյան, հանեցեք հարց տաբանը։ Քանի որ Քրմոյանը նոր նշանակված է, շատ հարցեր չտանք, բայց գոնե ֆինանսական մի ցուցանիշ մեզ ներկայացրեք։ Այդ դահակի արտագերատեսչականը ինչ մեծություն է կազմել 13 թվականին եւ ինչ ուղղությամբ ծախսերը տեղի ունեցել կամ կատարվել։ Ընդհանուր դրված ցուցանիշով մենք ունենք շուրջ 189 միլիոն դրամ արտաբյուջետային միջոցներ, որոնք որ մեր տարբեր արտաբյուջետային միջոցներից եւ հիմնականում մեր արտաբյուջետային միջոցները ողվում են լրացուցիչ վարձատրության եւ աշխատավարձերին։ Այդուհանդերձ ուզում եմ նշել, որ արտադրության նախարարության համակարգում գործող արտաբյուջետային հաշիվների նախաշիվը կառավարության կողմից հաստատվում է եւ այդ կառավարության հաստատված նախաշվով տարբեր տողերով են ծախսում, բայց հիմնականը նախատեսում ենք աշխատանքի գործադրությանը։ Եթե ավելի մանրամասն պետք լինի, ես կփորձեմ ներկայացնել։ Ավելացնելու բան ունեք, Բաղդան։ Հասկացա։